फॉर ईच लूप के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है यह आखिरी लूप है जिसे मैं कवर करने जा रहा हूँ इस लूप का बुनियादी मूल सिद्धांत यह है कि यह एरे के मानों के माध्यम से लूप करेगा या एक एरे के एलिमेंट्स को मुझे याद है कि मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में कहा था कि एक एरे के एलिमेंट्स को आईडी टैग्स भी कहते हैं एक एरे के एलिमेंट्स को आईडी टैग्स नहीं बोलते जब आप एक एरे के मान को एको कर रहे हैं यह यहाँ पर आईडी है जैसे न्यूमेरिकल आईडी कीज या टैग्स अतः मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ तथापि वापस अपने फॉर ईच लूप पर चलते हैं अब हम शुरू करने के लिए एक एरे बनाएंगे मैं इस नंबर्स को बोलने जा रहा हूँ और यह एक एरे है हमें अब इसे बनाना है मैं आपको यह अपने पहले के ट्यूटोरियल्स में दिखा चुका हूं और हमारे पास संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 अतः foreach इस तरह से है अतः हमारे पास foreach है और फिर यहां पर हमारी कंडीशन है अच्छा तो मुझे नहीं पता कि इसे क्या कहना है अतः चलिए मैं अरै को नाम देता हूं अर्थात नंबर्स और फिर हम कहते हैं as और फिर हम कहते हैं value अच्छा तो हम इसे कोई भी नाम दे सकते हैं हम इसे कुछ भी कह सकते हैं किंतु मैं वैल्यू टाइप करूंगा और फिर कर्ली कोष्ठकों के भीतर प्रमुख कमांड एको वैल्यू होगा और फिर अंत में हम एक लाइन ब्रेक जोड़ देंगे और चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं अतः हमारे लूप से यह सामने आया यह लूप के जरिए एको करने के लिए बहुत ही सरल तरीका है आप एक एरे के माध्यम से एको करने के लिए अन्य लूपों का उपयोग कर सकते हैं आपको इसे खुद लिखना पड़ेगा जबकि संभवतः यह करने के लिए यह सबसे सरल तरीका है अतः जब तक आपको यह स्मरण है आप अपनी एरे के माध्यम से एको कर सकते हैं अपने एरे के हर भाग पर ऑपरेशन कर सकते हैं और फिर संभवतः इसे एक नई एरे में संचय कर सकते हैं यद्यपि मैं आपको दर्शाने जा रहा हूँ कि कैसे एक सरल तरीके से हेरफेर करें अब मैं क्या करूँगा कि मैं दो गुणे का पहाड़ा करने जा रहा हूँ अतः मैं इसे निकाल देता हूँ और मैं निम्न कहूँगा अतः मुझे यहाँ एरे की संख्या times 2 is चाहिए और फिर इसके बाहर नई वैल्यू होगी अतः हम एरे के प्रत्येक एलिमेंट को गुणा करने जा रहे हैं एरे की प्रत्येक संख्या को 2 से चलिए नंबर्स बोलकर शुरू करते हैं माफ कीजिए हम वैल्यू कहने जा रहे हैं क्योंकि हमने प्रत्येक फॉर ईच एलिमेंट वैल्यू नामक इस वेरिएबल में रखा है अतः इनमें से प्रत्येक की वैल्यू लूप के जरिए बारी में है अतः value times 2 is और फिर इसके बाद हम कुछ कोष्ठक डालेंगे इसके अंदर हम लिखेंगे value times 2 याद रखिए यह एक गणितीय ऑपरेटर है एक अरिथमेटिकल ऑपरेटर जिसे मैंने आपको पहले दिखाया था यह गणितीय ऑपरेटर है किंतु सही नाम अरिथमेटिक है अच्छा यह दो से गुणा करने जा रहा है अब इसको मजेदार बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसे मल्टीपल के रूप में बनाता हूँ एक नए वेरिएबल के रूप में और यहाँ मल्टीपल दो के बराबर होने जा रहा है अतः अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने मूलतः इसे बदल दिया है मैं इसको अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल सकता हूँ चलिए इसे लोड करें और रिफ्रेश करें ओ हम ब्रेक भूल गए अतः चलिए यहाँ अंत में बस इसे जोड़ देते हैं हम इसे नहीं पढ़ सकते हैं माफ़ कीजिए one times two is two 2 times 2 is 4 इसी तरह से पूरा 10 times 2 is 20 तक हम जानते हैं कि यह सारे सही हैं हम इसे बदल सकते हैं चलिए कहते हैं कि हमें 10 गुणे का पहाड़ा चाहिए रिफ्रेश करें 1 times 2 is ओह नहीं हम इस 2 को मल्टीपल में बदलना भूल गए अब यह हमारी संख्या दर्शाएगा रिफ्रेश करें अतः 1 times 10 is 10 2 times 10 is 20, 10 times 10 is 100. अतः जब तक हम मल्टीपल का मान बदलते हैं चलिए 12 गुड़े का पहाड़ा बोलते हैं हमारे दो मान बदलने जा रहे हैं हमें यह मिला है अतः इस फॉरिच लूप और एरे से मैंने वास्तव में एक मूलभूत मल्टीपल प्रोग्राम बनाया जिससे कि आप अपने पसंद की संख्या के किसी भी सेट के लिए टाइम्स टेबल देख सकते हैं तो यह फॉरिच लूप है मैं रवि कुमार आईटी बॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ देखने के लिए धन्यवाद